Eudex Basilicum in Trot. Quis est tu? Ego sum Lucis Peculis Lucundus. Tu est Pompeianus? Ego sum Pompeianus. Qui tu in urbis agis? Ego quotidie ad forum venio. Ego sum Arbentarius. Cur tu Hodier at basilicam venis? Hermogenes motum pecunium dedit. Hermogenes pecunium non redit. Cacilius est mendax. Qui est tu? Ego sum Hermogenes. Hermogenes, quid tu in urbi agis? Ego in foro negotium ago, ego sum mercator. Quid tu respondes? Tu pecunium debes? ego pecunium non debio amicus meus est testis ego sum testis marginis pecunium non debit cacilius est mendax tu homogenes est mendax amicus tus coque est mendax tu pecunium non debetis. Satis, tu homaginam accusas, sed tu rem non promis ego carum habio. Tu signum insero vitis. Ec eh, hiu! Hermogenes, tu anulum habes? Ecce, Hermogenes anulum carlot Ubi es anulus? Ecce, annulus rem probat. Ego Hermogenum convinco.